балалы болғым келмейді бірінші бөлім гүлім гүлім емес сорым болды ғой бұл қыз гүлім гүлім деймін саған е иттің қызы қайдасың анасының даусы жер жарады бұл кезде 12 жастан енді асқан гүлім үй артында құлайын деп тұрған малсыз қораның бір бұрышында қорыққаннан діріл қағып отыр еді кімге тартқан болбыр болды екен бұл қыз гүлім деймін саған осыдан қолыма түссең аямаймын сені деп қолындағы оқтаумен үй айналып қызын іздеген сайрагүлдің ащы даусына көрші қолаңда үйренген байғыз қызын бір күні өлтіріп қоймаса жарарды деп қойып олар да бейғам отыр бір жастан енді асқан інісі шәйнектегі ыстық шайға қолын батырып алғаны үшін тағы да үйдің тұңғышы кінәлі дұрыстап қарамапты інісін шырқырап жылап отырған баласының күйген қолына алғашқы ем домын жасаудың орнына сайрагүл оқтауын көтере қызын сабамақ болып үй айналып жүр тұңғышын бір сабап алса кенжесінің қолы күйіктен жазылып кететіндей бөпенің шырқырап жылаған даусына кіреберіс бөлмеде ашы суынан сілтеп алып ұйықтап жатқан осы үйдің отағасы батыр оянды өй әкең не болып қалды тағы да қарасаңдаршы баланы деп қояды солай жата беретін бет қора жақтан қызының шыңғырып жылаған әйелінің қырғанған даусы құлағына жеткенде басын көтерді орнынан сүйретіле әрең тұрып тәлтіректей сыртқа шыққан ол қора жақта бүк түсіп жерде жатқан қызын оқтаумен сабап жатқан әйелін көрді мынау көріністен мастығы тарқап кеткендей өй қайтедей мынау деп бір ақ аттап олардың қасына жетті қаршадай балаңда не бар сенің не өшің бар осы қызда мә саған деген ол әйелінің қолынан оқтауды жұлып алды да оның өзін ұра бастады таяқ астында жатса да сайрап жатқан сайрагүлдің аузы бір жабылар емес алқаш өліп қал алқаш күшің маған ғана жетеді ғой сенің сүмелек алқаш десе құдай ау не жазығым бар еді менің мынау алқаштан құтқара көрік мені құдай ау деп зарлап жатты ал шешесінің таяғы жон арқасын қанталатса да гүлім орнынан тұрып әкесінің қолына жармасты папау мамам ұрмашы ұрмашы мамамды мен ғой кінәлі бәріне нұртастың қолы күйіп қалды ғой деп араша болып әлек күйген ой өй мыналарға не болған өзі деп оқтауын тастай салған әке іште жылап отырған кенжесіне қарай жүгірді басқа балалары үрпиісіп бұрышқа тығылыпты есін жия қойған әкей өпені көтеріп жолдың арғы бетінде тұратын фельдшер көршісіне барды көршісі жұмыстан енді келген екен. қарап тұрмай алғашқы ем домын жасауға кірісіп кетті шәй суыңқырап қалғандықтан баланың қолы қатты күймепті мынау майзы жағып тұрарсыздар аса бір қорқатында ештеңе жоқ тез жазылып кетеді бала қорқып қалған деген көршісі кеңестерін айтып шығарып салды бұл кезде гүлім анасын сүйеп орнынан тұрғыза алмай әбігерге түсіп жатқан еді өміріне қарғыс күйеуіне нәлет айтып жатқан ол орнынан тұрғысы келмейді десе, өліп қалса ғой осы алқаш жек көремін жек көремін өмірімді қор қылған албасты десе осы бүгін аға жарасып кететін едім сендерді ойлап жүрмін ғой сендерді ал сен болсаң анаңның жанына жалау болудың орнына мені қақсата бересің деп қызының қолын қағып жіберді кешіріңізші енді қайталамаймын білмей қалдым ғой деген гүлім өзінің ауырған денесін ұмытып анасына жанашып барады жыламаңызшы кешіріңізші мені дей береді әйтпесе өзінің де жағдайы мәз емес жон арқасы ашып шыдатар емес сонда да сыр алдырмауда сайрагүлдің жүйкесін ішкілікке бір табан жақын күйеуі мен жоқшылық әбден жеп біткен шүпірлеген алты баланың қамын жасау да оңай емес шаршайды ес біліп қалған деп тұңғыштың мойнына көп жауапкершілік артып оған шүйілге беретіні де сондықтан үйдегі бар тірлікті гүлімнің мойнына артып қойған үйді таза ұстау кір жуу тамақ істеу нан ашытудан бөлек ізденерген бауырларын да қарап отыруын міндеттеген тірліктері шала болса да анасы жұмыстан келгенше бар тапсырманы үлгеруге тырысады гүлім сонда да шешесінен жылы сөз ести бермейді үйді таза сыпырмағансың кірді таза жумағансың тамақтың тұзы көп үйренетін кезің болды ғой екі өлмені таза ұстау қиын болды ма сенің жасыңда мен шабыққа шығып ақша тауып қайтарда тезек теріп келетінмін ошаққа өзім тамақ пісіріп тандырға нан жабатын едім жалқаусың сен дей беретін анасының түртпектеуіне бұл да үйренген үйренген дейміз ау бірақ үйдегі ахуал өтпелі кезеңде жүрген кішкентай қыздың өмірге деген өкпесін көбейтіп келеді ешкімге көрсетпей көз жасын көлдетіп алуы да көп тағдыры өзгелерге ұқсамаған ауырлау екенін де енді сезіп жүр өз өмірін айналамен салыстырып жаны сыздап ауыратын болған кейде түрей байың өлгендей әлі боздап жатсың ба бағың орай баланың қолында аса қауіпті күйік жоқ екен деген күйеуіне сайрагүл сен өлсең қуанатын едім не көлмейсің а деп жатыр қызым тамағың бар ма тамақ дайындашы деді әкей жұбанған кенжесін көтерген күйі бұлардың қасына келіп папа мамам дұрмашы бара ғой қызым тамағыңды дайында деген ол әйеліне қолын созып тұрғызбақ болды құрып кетші көзіме көрінбей тарт қолыңды кет бар осыдан енді маған қол көтерсең милицияға ұстатып жіберемін тағы да қолың сыңғыр ешек деген сайрагүл күйеуіне қарғысты бората бастады қызда нең бар өзі неге оған тиісе бересің неге оны ұрасың өгей қызың секілді шүйліп алғансың өзің жетер енді тұр орныңнан сен кінәлісің бәріне сен менің нервімді құртқан сенсің сен жақсы болсаң мен осы күйге түсетін бе едім нерв қалмаған ешкімнің еркелігін көтере алмаймын мен құрып кет жолама маған деп көкбеттікке салынған сайрагүл орнында әлі жатыр дәл осы көрініс бұл отбасында жиі орын алады мінезді шайпауыз әйелін айтқанына көндіре алмаса батыр жұдырығын ала жүгіреді бірақ өздігінен соқтыққан емес ал оқтау тиген арқасы қатты ауырып тұрса да ыңырсып жүріп гүлім тамақты құюға кірісті тәніндегі ауру жанды шыдатар емес бір кезде көзі қарауытып жер айналғандай теңселе бастады құлап қалмайын деп есіктің тұтқасынан ұстағанын біледі жап жарық әлемге қалықтап ұшып барады екен екі қолын кеңге жайып алған денесі шеп жеңіл рахат күй айналада әсем мұндай сезімді бұрын соңды бастан кешірмепті осылай ұшып жүре берсе ғой бірақ бұл өміріне қайта оралды қызықсыз үрейге толы сұп сүр күндеріне қайта топ ете түсті шешесі жұлқылап әкесі бетіне мұздай су шашып байбалам салып отыр екен қызымау, ау үрейімізді ұшырдың ғой деп әкесі отыр жылап айттым ғой өлмейді деп бір таяқтан өлген адамды көрмеппін менің шықпай жүрген жарымды айтсайшы не бол соншама деп шешесі отыр айқайлап гүлім қайта көзін жұмды жаңағы керемет күйді тағы да сезінгісі келеді бірақ бүкіл тәні қақсап барады дәрігер шақыру керек деген әкесіне шешесі керегі жоқ не дейсің дәрігерің ауруды басатын дәрі бар үйде өткенде сен мен алып едім қазір сол дәріні беремін деді тас жүрексің сен сайрагүл тас жүрексің жапшы аузыңды басқа басқа сен маған сөйлемеші әке шешесі өзара тағы да ұрсысып отыр гүлім әрең орнынан тұрып дуал жағалап сыртқа шықты балапан жүрегі алғаш рет өмірден түңілу не екенін осы кезде сезінді адамдар не үшін өмір сүретінін біреуін бақытты енді бірін бақытсыз бірін кедей бірін бай етіп жаратқан жаратушыға алғаш рет гүлім іштей мұңын шақты күндер өтіп жатты гүлім бір күн мектепке барса екі күн үйінде үй шаруасынан бауырлардың күтімін жасаудан босамайды өзге балалар секілді босақты көп болғанда сабақты жақсы оқитын еді бірақ еш мүмкіндігі жоқ еш алаңсыз сабақ оқып шат жүрген сыныптастарының өміріне қызығады өзінің алғырлығы мен пысықтығының арқасында әйтеуір сынып жетекшісі мен оқушылардың құрметіне ие олар мұның жағдайын түсінгісі келеді жаны ашып жақсылық жасағысы келіп тұрады сыныптас қыздар өздерінің кимейтін көйлектерін қажет болса тиын тебен беріп тұрады сынып жетекшісі бірнеше рет үйіне келгенде мұның жағдайын көріп басын шайқайды келген сайын анасымен сөйлескен анасы бажылдап ұрсып шығады ұстасы келген кезде мектепке қалай жіберемін мен жұмыстамын бауырларын кім қарайды менің бала шағамды сен асырайсың ба деп шапылдаған анасы үшін бұл ұялып тығылар тесік таппаған еді ұстаз демекші гүлім әкесінің қарындасы роза әпкесін қатты жақсы көреді роза әпкесі мектепте ұстаз сол әпкесі сияқты болашақта ұстаз болғысы келеді бірақ мектепте білім беру үшін өзі сабақты жақсы оқуы керек әпкесі солай айтып еді ол үйге қыдырып келгенде анасы екеуі айтысып қала береді мектепке жібермей үйдің бар шаруасына салып жүнжітіп жіберген мұның жағын аламын деп сол әпкесі талай ашы сөздерді есіткен сабағына жіберсейші қызды аясайшы перзентіңді дейді әпкесі үнемі өзі сондай мейірімді жиі келіп тұрады сыйси апатымен сол роз әпкесі білім күнімен құттықтай келіпті бүгінде жұмыстан шығып тіке осы жаққа жол алдым гүлімге юбка кофта сөмке сатып алдым бұрынғысы ескірген ғой деп әкелген сыйлықтарын үлестіріп отыр әдеттегідей сайрагүл оны жақтырмауда келген сайын ақыл үйретіп кететін қайынсіңлісін суханы сүймейді сорлай басқа істейтін ісі жоқтай тағы да келді ме бүгін әкелген заттарын міндет етіп отырады ғой енді ақыл айтып аузы көпіріп деп күбірлеп қазан асып жүр жанашырлығын танытып кеңестерін айта бастаған қайын сіңлісіне келесің бе тыныш келіп кетші мен сен сияқты еріп жүрген жоқпын алқаш бауырыңды адам қылып бала шағасын асырап жүрмін сен айтқандай әр әрқайсысының көңіліне қарап отыратын жағдайым жоқ деп дүңк еткізді түсінемін ғой дей берген оған ақылыңды ағаң айт сен айтпасаң да білемін өз жағдайымды деді қарындасы келген сайын ағасын ұрсып кетеді бала шағаңның берекесін алып әйеліңе сыйыңды кетіріп неге бересің деп әр келгенде айтады бір аптадай түзу жүріп әдетіне қайта салынады ағасы саған ақыл айтатын жөнім жоқ бірақ балалар сабақтан қалмасыншы үйің жиналмаса жиналмай кетсін бірақ әр бала мектепте білім алуы міндетті болашағы не болады бұлардың деген розаға сайрагүл жақында декретке шығамын үйде өзім отырамын сол кезде гүлім де басқасы да сабағынан қалмайтын болады деді декрет тағы да ма деген розаның көзі шарасынан шыға жаздады иә не бопты неге шошып кеттің алла берсе туа беремін деді әр сөзін біз тыққандай етіп жеткізген сайрагүл шамалы үнсіздіктен соң роза айтсам тағы да ренжисіз осы бар балаң жағдайын жасап алмайсыздар ма алдымен обал ғой топырлатып туып шәутеңдетіп бұларды е немене енді менің бір жерімді аңдиын деп пе басқасын қойып әлде өз пұшпағың қанамаған соң мені көре алмай жүрсің бе маған өмір сүруді үйретпей ақ қойшы айналайын деген сайрагүл де қатты кетті бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар